Часто буваючи на гастролях в Сполучених Штатах, ми бачили таку картину, коли люди е, в різних місцях е, на вулиці, в аеропорті чи в концертному залі дякують своїм військовим за те, що вони несуть складну е, і потрібну таку службу. Вони захищають їх. Нашим військовим ці знаки уваги, поваги, солідарності потрібні набагато більше, тому що їхня служба набагато складніша і ризикованіше. Саме завдяки їм ми з вами тут живемо, працюємо, мріємо. Отже, завдяки тобі, завдяки тобі. Дякуємо вам.